بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستوں میرا نام محمد اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈون مرینڈم دو ہزار ستارہ مکمل گیم ڈاؤن لوڈ کرنے کا ایک لنک آپ کو دینے والا ہوں تو آپ لوگوں نے یہ لنک آپ کو میری ویڈیو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ اسے وہاں سے آسانی سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یہ وہ لنک ہے آپ نے اس لنک پہ آنا ہے اس لنک پہ آنے کے بعد یہاں پہ نیچے آئیں گے تو یہ یہاں پر new blue download button بنا ہوتا ہے یہاں پر آپ نے آ کر کلک کرنا ہے صرف یہ تقریباً آٹھ اشاریہ چار جی بی کی ہے ابھی میرے پاس لنک آپ کے سامنے آئے گا یہ دیکھا آٹھ اشاریہ سات دو جی بی میں ہے یہ مکمل سیٹ اپ ہے صرف ڈائریکٹ لنک ہے آپ کے پاس کوئی ایڈس وغیرہ نہیں ہے اس میں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے thanks for watch and subscribe my channel Allah حافظ